à tous et merci Julien de m'avoir euh, invité. J'avais proposé de faire une, euh, une, présentation sur des travaux euh, qui ne sont pas mes travaux actuels de postdoc, mais que j'avais fait dans ma thèse hein, sur les relations spatiales entre les dimensions esthétiques et écologiques du paysage. J'ai prévu une petite diapo juste pour me présenter. donc je suis géographe, je suis géographe de formation. initialement, j'ai fait mon master et ma thèse à l'université de franche comté Donc je viens à la base de de la géographie urbaine, hein, je travaille sur des questions d'interaction entre transport et urbanisme, des questions de morphologie urbaine, d'étalement urbain et de satisfaction résidentielle, principalement avec quelques ouvertures euh, sur le paysage, hein, sur les enjeux de réseaux écologiques et de, paysages visibles notamment. ensuite, j'ai continué en thèse euh, au laboratoire TEMA, donc à l'Université de Franche-Comté, euh, sur le paysage que j'ai abordé, sur ses dimensions à la fois esthétiques et écologiques, euh, avec des approches très, euh, très modélisatrices qui sont un peu le propre du laboratoire TEMA, donc un laboratoire de géographie quantitative. Euh, et depuis 2016, depuis fin 2016, je suis en postdoctorat à l'Université de Bordeaux au sein du Lab Excote qui regroupe différents laboratoires, mais je bosse sur, sur différentes thématiques notamment sur les continuités écologiques en milieu urbain et périurbain à Bordeaux Métropole, euh, et avec une dimension aussi de modélisation d'accompagnement. On essaye de répondre à la question de savoir comment, euh, comment concilier euh, développement urbain, jour de métropole et préservation des continuités écologiques. le dernier point, j'en dirai peut-être plus à la fin si, j'ai le temps. Donc, bah, pour commencer, je vais, je vais commencer par une petite, une petite évidence, on va dire, sur la question de, de concilier la préservation de la qualité du cadre de vie des habitants euh, et la conservation de la biodiversité. Donc ça, c'est un enjeu, majeur euh, en aménagement du territoire et en gestion environnementale. Euh, et finalement, le paysage, il est, il est au cœur de ces enjeux, il est porteur de, de ce double enjeu, puisqu'il c'est à la fois un élément constitutif du cadre de vie des populations humaines, et c'est aussi un support du cycle de vie des espèces animales, donc vraiment là dans une perspective d'écologie du paysage. Donc dans ce cadre-là, ça fait intervenir des notions de perception du paysage, euh, de préférence esthétique du paysage, pourquoi un paysage est apprécié plutôt qu'un autre par les individus. Euh, et là, on se situe sur des questions de, réseau écologique et de connectivité paysagère. Donc là, cette fois, comment le paysage euh, va faciliter ou contraindre les déplacements des espèces. donc ça renvoie à deux fonctions du paysage, une esthétique et l'autre écologique, et on s'intéresse à la relation entre ces deux fonctions. Euh, au niveau du cadrage conceptuel, on va dire, les notions de, enfin, les relations entre esthétique et écologie du paysage, euh, elles interviennent dans la littérature scientifique depuis les années 90 euh, approximativement. Donc là, j'ai mis un exemple, donc ça c'est issu de, cette publication, qui définit l'esthétique écologique, donc, qui vraiment un terme en tant que tel, comme la relation entre d'une part l'intégrité écologique qui est définie par différents éléments, qualité de l'environnement, diversité biologique, etc. Et d'autre part, l'attrait esthétique du paysage. Et il y a différentes euh, hypothèses euh, dans ces théories. Alors il y a une hypothèse initiale euh, qui est qu'un paysage qui présente une qualité écologique importante va aussi être un paysage qui va présenter le plus grand attrait esthétique. Donc il y a plusieurs publications qui, soutiennent cette hypothèse et il y a d'autres hypothèses contradictoires qui disent qu'il n'y a, a, pas forcément corrélation entre ces deux dimensions paysagères. Donc il y a eu un, vrai conflit dans la littérature scientifique avec ces deux, postulats qui s'opposaient, euh, mais aussi des visions qui sont aussi à l'interface entre les deux, évidemment, qui disent que cette relation, finalement, elle dépend euh, des écosystèmes ou des paysages qui sont, euh, qui sont considérés. juste un petit point sur cette publication, puisqu'elle a, elle a été un peu centrale dans, la manière dont j'ai structuré ce, travail. C'est une publication qui explore ces relations entre les dimensions écologiques euh, et visuelle du paysage euh, à travers des métriques paysagères. Donc pour eux, euh, il y a certains indicateurs du paysage qui peuvent permettre de faire, de faire la jonction entre les deux à travers ce qui est relatif aux structures du paysage. Donc pour une même structure du paysage, on peut trouver des éléments communs qui permettent de, de relier finalement ces dimensions esthétiques et écologiques. et à partir de ça, nous on a adapté ce cadre euh, dans une dimension diachronique, c'était vraiment l'apport de, ce travail de thèse, hein, pour essayer de voir finalement comment des changements de structure du paysage hein, peuvent affecter euh, de manière conjointe la dimension esthétique et écologique du paysage, hein, donc aussi avec les indicateurs du paysage. Donc on a un parti pris assez fort au départ qui est qu'on va se baser sur, euh, sur l'occupation du sol comme d'une manière brute pour caractériser les structures et les dynamiques du paysage. Euh, et on essaye de répondre à cette question, quelle est l'évolution conjointe de ces deux dimensions en fonction du même dynamique d'occupation <coughs> euh, donc j'avais deux, deux, terrains d'études dans le cadre de ma thèse, en sachant que je me suis intéressé à un contexte de franche urbaine, il y a pas mal de dynamiques d'occupation du sol, euh, notamment sur ces 50 dernières années avec l'étalement urbain, mutation des espaces agricoles, etc. Donc je présenterai aujourd'hui que le, que cas d'étude de, de l'agglomération de Besançon. J'ai travaillé sur les changements d'occupation du sol entre 1984 et 2010. Euh, juste un petit schéma pour montrer comment j'ai procédé d'un point de vue méthodologique euh, méthodo. Donc on a euh, notre occupation du sol dans les années 80-2010, et puis on a un travail de modélisation de part et d'autre. Donc d'une part de modélisation du potentiel esthétique du paysage, où là on a recours à des analyses numériques du paysage visible. Et de l'autre côté, on a une modélisation du potentiel écologique du paysage qui fait intervenir une modélisation par les graphes paysagers. Pareil, je définirai juste après ce qu'on entend dans ces deux dimensions. Finalement, les changements d'occupation du sol permettent d'analyser l'évolution de ces deux potentiels pour ensuite voir leur coévolution euh, dans l'espace euh, et dans le temps. Euh, donc premier point par rapport à l'aspect esthétique, le premier enjeu là était d'avoir une représentation de la diversité des paysages des deux terrains d'étude. Alors l'idée c'était de faire une enquête de perception paysagère euh, auprès d'un panel d'individus, puis d'avoir voilà, une diversité de paysages euh, de ces, euh, de, ces, zones. Donc on a eu un échantillonnage des points de prise de vue le long de deux gradients qui vont de l'urbain vers le rural, hein, dans les deux terrains d'études. Donc on a eu 30 points qui ont été placés de manière aléatoire et sur lesquels on a pris des photographies avec un protocole assez précis. Donc on avait toujours une hauteur fixe hein, de photos, une ouverture focale hein, qui permettait d'avoir quelque chose qui s'apparente à de la vision humaine en termes d'ouverture horizontale euh, et verticale des prises de vue, en sachant que chaque fois on enregistrait aussi l'azimut euh, de la prise de vue et on avait un enregistrement des, points GPS, donc un protocole assez précis. Euh, ensuite, on a créé différentes, on a composé différentes paires de photographies qu'on a mis dans un, dans, un, questionnaire en ligne euh, auquel 1400, euh, il y a 1420 personnes au total qui ont répondu à ce questionnaire, où l'idée c'était à chaque paire de choisir le paysage qui était le plus apprécié. Donc dans, les questionnaires, euh, dans les questionnaires photos, il y a différentes, différentes méthodes, on peut noter les photos, on peut les comparer par paire, faire des tris, etc. là c'était celle qui nous semblait la, plus pertinente. Et toutes ces comparaisons par paire, finalement, elles permettent de donner une valeur, d'attribuer une valeur à chaque photographie voilà, chaque comparaison par paire permet de donner une, valeur par, euh, photographie. Euh, l'idée, c'était d'avoir euh, une valeur moyenne d'appréciation de chacun des paysages. Sauf que le paysage n'est pas forcément apprécié de, la même manière par tous, les, individus. Donc on a traité ce questionnaire pour avoir différents groupes euh, d'appréciation esthétique qui sont un peu homogènes. Donc on est passé par une analyse multivariée, une classification, finalement, on avait trois groupes de répondants, dire, qui avaient choisi les paysages de manière euh, un petit peu similaire. Ça nous permettait de traiter les choses différemment euh, pour ces groupes d'individus. Euh, du côté des photographies, donc là, juste avant, on avait finalement une valeur qui a expliqué, donc une note esthétique pour chacune des photographies. On essaye de voir pourquoi une photographie est plus appréciée qu'une autre. Donc à partir des photos initiales, hein, je rappelle qu'on avait le point GPS, on avait tout un tas d'informations qui ont été enregistrées, et en se basant sur l'occupation du sol, hein, ainsi que d'autres informations sur le relief, sur l'élévation des bâtiments, des forêts, euh, on reconstitue en fait le paysage euh, qui est visible sur le terrain. Donc ça, ça se fait euh, à, partir du logiciel Pixscape hein, qui a été développé au laboratoire Théma. Donc on a notre cartographie d'occupation du sol, les différents points l'azimut, etc. Et on peut reconstituer ces, images. Donc l'idée, c'est pas d'avoir une représentation euh, fidèle du paysage sur le terrain, mais de pouvoir mesurer un ensemble de, de métriques de visibilité qui caractérisent à la fois la composition du, du paysage, le pourcentage de forêts, euh, de champs, etc. qui sont visibles, mais aussi des informations sur la configuration euh, du paysage, hein, sur sa fragmentation, la forme de la ligne d'horizon, etc. Donc on a un ensemble d'indicateurs qu'il y a derrière. Donc on a euh, d'une part, notre variable expliquée, qui est la préférence paysagère, préférence esthétique, et d'autre part, un ensemble de, euh, variables explicatives. Donc on a réalisé euh, des régressions linéaires de manière assez simple, qui nous permettent en fait de voir pour chaque groupe de jugements qui, a été, qui ont été catégorisés, quelles sont les, variables du paysage, ici la composition du paysage et ici la configuration, qu'est-ce qui joue positivement ou négativement dans ces préférences esthétiques. Donc là en vert, euh, les éléments qui vont jouer positivement et en rouge, hein, négativement. Donc on voit qu'il y a certaines euh, similarités entre les trois groupes de jugement, par exemple la forêt, la présence de forêt qui va toujours jouer un rôle positif, euh, la présence de bâtiments industriels et commerciaux qui vont jouer toujours un rôle négatif, et puis des choses qui peuvent être, différentes, comme les prairies, cultures qui vont être appréciées par le groupe 1 et 3, etc. je ne détaille pas tout. Euh, donc on a euh, tous ces indicateurs de, de paysages qui ont été mesurés par le logiciel, on peut les calculer euh, dans l'ensemble de l'espace à partir des données d'occupation du sol, de relief, etc. Et en fait, on utilise ces, différentes, ces différentes variables, et différents coefficients, pour ensuite cartographier un potentiel esthétique du paysage. Donc on a calculé, chaque fois qu'on avait un paysage ouvert, on a limité quand même à ça, on a calculé pour chaque point de l'espace un potentiel de préférence esthétique pour, euh, pour chaque changement. Là, je donne un exemple pour le, groupe 3 qui était le plus représentatif de la population. donc on a des valeurs euh, très faibles dans des paysages qui sont fermés, très urbanisés, et des valeurs plus élevées dès qu'on va être dans des paysages ouverts avec une, forte, une forte prégnance visuelle de la forêt, etc. Donc voilà un petit détail euh, sur un village au nord de Besançon de ce, de cette analyse, en sachant qu'on est sur une résolution de 5 mètres, donc voilà, c'est les résolutions de la carte d'occupation du sol. <coughs> donc on voit bien le gradient finalement entre, ces, euh, entre les espaces très urbanisés et puis, euh, et valeur qui va s'élever en sortant sur des espaces plus, plus naturels. Euh, voilà pour l'aspect esthétique. et concernant l'aspect l'aspect, le potentiel écologique du paysage. Je parlais tout à l'heure des, des graphes paysagers. Alors juste pour expliquer euh, le principe, donc c'est une méthode de modélisation des réseaux écologiques, donc il y en a, plusieurs qui existent en écologie du paysage. Euh, celle-là, elle a l'avantage d'être un, un, bon compromis entre le besoin de données euh, d'informations disponibles hein, sur l'écologie, sur le déplacement des espèces, et puis la, fiabilité de la représentation. on va dire que là, on se base sur une matière brute qui est, est l'occupation du sol, hein, toujours. dans une première étape, hein, on identifie les tâches d'habitat euh, pour une espèce donnée, donc ils nous font un ensemble d'informations sur les, besoins écologiques des espèces. Euh, donc là, typiquement, une espèce forestière, on va sélectionner ses tâches d'habitat, euh, ce qui pose déjà pas mal de questions. On peut retenir que celles qui sont suffisamment grandes pour accueillir une population sur le long terme, etc. On peut avoir un ensemble de critères. Ensuite, on va définir des, chemins de moindre de entre ces tâches d'habitat, qui tiennent compte de la, résistance plus ou moins importante de chaque élément d'occupation du sol. Et à partir de cette représentation, on a euh, une autre représentation sous forme topologique, donc sous forme de graphe, où euh, chaque nœud du graphe représente une tâche d'habitat pour une espèce donnée, et chaque lien représente des, euh, possibilités de déplacement potentiel entre ces tâches d'habitat pour une espèce, en sachant que ces graphes peuvent être seuillés en fonction des capacités de dispersion, déplacement quotidien, etc. des espèces. Alors, de la même manière que le paysage visible, l'avantage de cette représentation, c'est de pouvoir mesurer euh, des métriques de connectivité, soit à l'échelle de l'ensemble du graphe, pour représenter sa robustesse, sa résilience, etc. Ou bien des métriques locales hein, qui vont être basées là sur chaque tâche d'habitat pour voir leur contribution euh, à la connectivité de l'ensemble du réseau écologique. Donc là, je présente la, métrique euh, qui, a été, utilisée, je ne rentre pas dans le détail du calcul, mais ça montre en fait la probabilité de connectivité de chaque, euh, de chaque tâche en prenant en compte l'ensemble du réseau. Euh, ça, je vais passer pour l'instant. Alors tout ça, ça se fait euh, à l'aide du logiciel Graphab, hein, qui est aussi développé au laboratoire Théma, qui permet d'intégrer toutes, ces analyses. donc on part de l'occupation du sol, puis on arrive à l'ensemble des, des calculs des métriques de connectivité. Euh, alors là, l'idée, il, y a une étape qui était importante là-dedans, c'était d'avoir euh, une approche multi avec un ensemble d'espèces euh, ou de profils d'espèces, qui était représentatif de la biodiversité en présence à l'échelle de la zone d'étude. Donc on est parti, on est parti pour ça d'une liste initiale, pour quand même restreindre un peu le, choix. On est parti des espèces vertes et bleues, qui ont été définies au niveau national, hein, ce qui pose pas mal de questions déjà sur le choix de départ. Euh, ça nous permettait quand même de restreindre l'analyse. On, on a retenu 45 vertébrés, on s'est intéressé aux vertébrés, euh, en ne retenant que ceux qui étaient quand même présents réellement dans la zone d'étude. Euh, on a travaillé avec l'Observatoire de la biodiversité de Franche-Comté pour établir cette liste. Donc il y a un travail bibliographique qui a été fait pour l'ensemble de ces espèces pour identifier leurs préférences en termes d'habitat, leur capacité de dispersion, et puis quels étaient les éléments favorables ou défavorables à leur déplacement. Ensuite, pour éviter avoir à travailler sur ces 45 espèces, dont certaines partageaient certains traits similaires, on les a regroupées en ce qui est souvent appelé dans la, euh, en 16 espèces virtuelles. Donc en fait, on a regroupé ensemble des espèces qui avaient des traits, euh, des traits écologiques similaires, et puis euh, on a des espèces virtuelles qui, sont en fait les, représentantes d'espèces réelles qu'il y, a derrière. Donc voilà la liste des espèces qui ont été retenues. on a à la fois des amphibiens, des reptiles, des mammifères et des oiseaux, euh, qui sont représentatifs de différents milieux et euh, de différentes capacités de dispersion. on peut avoir par exemple des oiseaux de milieux ouverts euh, mixtes, qui soient grands disperseurs ou petits disperseurs. Donc on a pour chacun de ces, de ces profils ou de ces espèces virtuelles des informations sur leur habitat, leur distance de dispersion moyenne, et puis des résistances euh, aux déplacements qui sont données à chaque catégorie d'occupation du sol. Donc en 1, euh, on met souvent l'habitat ou les éléments qui sont très favorables au déplacement, et 10, hein, les éléments favorables, on a une valeur 200 qui est intermédiaire pour les éléments neutres, et puis on est sur du 1000 pour ce qui est défavorable et 10 000 sur ce qui va être euh, une barrière infranchissable pour les déplacements des espèces. Donc à partir de là, on peut construire ce type de graphe. Donc là, je donne deux exemples pour une espèce de milieu forestier une espèce de milieu ouvert. Là, j'ai calculé donc, la métrique euh, BC flux. Donc là, on a des cercles proportionnels en fonction de, l'importance des tâches d'habitat dans le réseau écologique. Euh, là, on était confronté à un problème, c'est-à-dire qu'on essayait d'avoir un potentiel de connectivité multi-espèces, hein, euh, donc de pouvoir superposer ces informations, sauf qu'on est sur des espèces hein, qui ont des graphes différents, donc pas les mêmes tâches d'habitat, pas les mêmes capacités de dispersion, etc. Donc ça, c'était pas comparable ce euh, c'était pas comparable en tant que tel. Hein. Donc on a eu une méthode, hein, c'est là où je suis passé euh, très rapidement là-dessus, je pourrais euh, revenir plus en détail à la fin si j'ai le temps. Mais l'idée c'était de s'affranchir des, des, tâches d'habitat pour interpoler ces valeurs dans l'ensemble de l'espace, hein, pour avoir un peu un potentiel d'accessibilité ou de connectivité dans l'ensemble de l'espace. Donc ça donne ce résultat pour ces deux, pour ces deux exemples en sachant que ça, ça a été fait pour euh, l'ensemble des 16 espèces, et ce qui nous a permis de pouvoir comparer spatialement ces, euh, différentes valeurs. Donc voilà la synthèse euh, pour l'ensemble des espèces. On voit bien les valeurs faibles, comme le potentiel esthétique, au niveau de l'agglomération de, Besançon qui se situe ici, puis souvent les valeurs les plus élevées dans la vallée de l'Union ici, euh, il y a une grosse densité de plans d'eau, milieu, euh, milieu agricole assez naturel, euh, et au niveau des massifs forestiers aussi. voilà pour l'aspect écologique, donc on en, est, ici, et ensuite pour rappel, on utilise l'occupation du sol pour avoir l'évolution de chacun de ces potentiels et étudier leur préévolution. Donc on a le potentiel esthétique d'un côté, le potentiel écologique de l'autre côté, et donc ça, ça a été fait pour l'année 2010, euh, donc la plus récente à partir de nos données. Donc l'idée, c'est de reproduire les mêmes protocoles pour l'année antérieure, en 1984, pour voir euh, la coévolution dans l'espace. Donc pour étudier cette coévolution, on a, conçu cette légende, en fait, hein, où l'idée, c'est de pouvoir cartographier. On a utilisé la moyenne et les écarts types hein, pour pouvoir catégoriser les zones dans l'espace qui étaient concernées par soit une diminution des deux potentiels, soit une augmentation. Et puis ce qui était surtout intéressant, c'était de voir les, divergences, euh, les divergences entre les deux. Donc on a, euh, on verra après, une majorité de l'espace où il y a eu quand même une relative stabilité des deux potentiels. Des zones où il y a eu une stabilité d'un des potentiels et une diminution de l'autre, ou inversement. Et voilà, donc on a ces situations de convergence sont positives ou négatives, et ces zones de divergence aussi entre les deux. Donc par rapport à la problématique de départ, on se disait que tout dépend en fait des écosystèmes, des usages qui sont considérés, on voit bien ces, à la fois ces relations, ces contradictions entre les deux dimensions euh, dans l'espace. Donc voilà le, résultat spatialement. Euh, j'aurais pu mettre des cartes d'occupation du sol en, en, parallèle, mais là on a l'agglomération de Besançon et toutes ces franges urbaines qui sont de, sont de ce côté-là, et globalement on voit euh, une convergence négative, donc c'est tous les, petits patchs euh, rouges, hein, qui sont en fait les zones où il y a eu euh, vraiment dans les franges urbaines proches de Besançon, au milieu de l'étalement urbain, qui ont affecté à la fois le, paysage en tant que cadre de vie, et les déplacements des espèces. Les convergences positives, elles concernent surtout la vallée, la vallée de l'Oignon qui est ici dont je parlais tout à l'heure, euh, où il y a eu l'apparition de plans d'eau euh, et de certaines mutations des espaces agricoles, notamment des prairies naturelles qui ont remplacé certaines, euh, certaines cultures ou certains autres éléments. et puis les, les divergences donc, sur ces petits patchs jaunes et bleus, donc, qui sont des espaces très réduits spatialement. alors là, on aura envie de zoomer sur certains, sur certains espaces pour voir un peu plus finement ce qui se passe, sauf que c'est assez complexe à analyser puisque un changement, euh, on va dire un impact ici est forcément la résultante de ce qui s'est passé ailleurs. C'est-à-dire qu'un changement d'occupation du sol à un endroit peut-être affecter le cadre de vie puisque c'est le paysage visible à un autre endroit et de même manière sur les déplacements des espèces. Donc en tant que tel, il faut un peu prendre des pincettes pour, euh, analyser ça. Euh, et voilà, donc une majorité de quand même 78%, avec une relative, une, relative stabilité ou un partiel des deux les deux potentiels. Euh, j'en arrive à, la discussion. Alors du coup, euh, on a eu un parti pris qui est une approche, une approche modélisatrice pour étudier ces, pour étudier ces relations. Alors ça a certains, certains avantages, on peut avoir une représentation euh, assez large dans l'espace, mais on se base que sur des données d'occupation du sol qui sont, qui sont assez brutes. et l'idée, ça serait peut-être d'avoir des informations plus, on va dire, plus fines sur l'usage des sols, parce qu'au niveau des espaces agricoles, par exemple, en fonction des d'usage, on ne peut pas avoir les mêmes, euh, les mêmes résultats, à la fois d'un point de vue esthétique et écologique. C'est le cas aussi dans les espaces urbanisés. Il y a certains éléments de patrimoine en milieu urbain, par exemple, qu'on ne euh, prend pas en compte dans ces, études. Et puis, euh, on se pose la question aussi de l'origine des impacts esthétiques et écologiques, parce qu'on a une approche très, très synthétique et très spatiale, mais l'idée aussi derrière, c'est de s'interroger sur ce qui va impacter le paysage euh, d'un point de vue esthétique et écologique, c'est-à-dire quel type de changement. Est-ce que c'est une forêt qui va avancer sur une culture Est-ce que c'est l'urbanisation, etc. une approche dans ma thèse en comparaison, on a essayé de décomposer les différents types d'occupation du sol pour voir leur impact euh, respectif de chacun. Je n'ai pas forcément le temps de le présenter ici, mais c'est une approche complémentaire qui a été mise en place. Euh, et puis j'ai noté aussi le besoin de validation à partir de données empiriques euh, c'est le cas pour le paysage d'un produit esthétique, mais c'est le cas aussi euh, au niveau des réseaux écologiques où de plus en plus on essaye d'avoir aussi des données empiriques qui permettent de valider, euh, de valider du mieux possible les, les valeurs de qui ressortent. Concernant la, reproductibilité aussi, j'ai noté ce point-là, puisque là on s'est intéressé à un contexte de, frange urbaine. J'ai deux terrains d'études en comparaison, c'est une méthode qui permet de bien s'adapter à ces terrains d'études. Alors après, à réfléchir sur l'application possible à d'autres contextes euh, qui, potentiellement est possible en adaptant le choix des espèces euh, initiales ou bien les, photos, euh, les photographies pour la réalisation de questionnaires. j'ai noté aussi quelques points sur les ouvertures opérationnelles, puisque là on travaille dans une approche rétrospective, on peut très bien imaginer de reproduire ça aussi en prospective pour des études d'impact, pour essayer d'estimer par exemple les impacts de choix d'aménagement, c'est ce sur quoi je travaille dans le contexte de, Bordeaux Métropole. On a une métropole qui cherche à savoir quels, sont, quels vont être les impacts sur la connectivité paysagère de ces choix d'aménagement, qui peut permettre de l'estimer, euh, avec des applications bah, qui sont opérationnelles, notamment dans le, contexte de la mise en place des trains verts et bleus, où finalement les, politiques publiques s'intéressent à la fois aux, continuités écologiques et aussi au cadre de vie des habitants euh, de la mise en place de ces trains verts et bleus. Et euh, j'arrête là, donc je, lance la discussion par rapport à ces points par rapport à ce que vous, Si vous avez des questions particulières. Merci.